Здравствуйте! Сегодня будем консервировать помидоры на зиму. Закрываем маринованные помидоры без стерилизации. Для этого необходимо просто время и желание. Рецепт очень прост. На дно трехлитровой банки ложим ложку семян укропа и 3 зубчика чеснока. Потом накладываем помидоры. Сперва крупные ложим, а потом подверх и мелкие. Или можно в разнобой, кто как желает. И так накладываем до полной банки. Кого рука вмещается в горловину банки, можно рукой поправлять. А кого нет, то потом можно просто встряхнуть банки для полного уплотнения. И на этом будет закладка помидору банку завершена. Перед закладкой помидор банки ставим кипятить воду. И этим кипятком проливаем помидоры. Примерно где-то около полтора литра идет кипятка на трехлитровую банку, в зависимости от уплотнения помидор. Чем плотнее уложены помидоры банки, тем расход воды уходит меньше. Итак, проливаем помидоры кипятком и оставляем в таком положении около 15 минут. Пока помидоры банки будут пропариться кипятком, готовим маринад. Берем 2 неполных ложки соли, кастрюльку сыпем, пока воды не добавляем. В конце видео будет дан рецепт по приготовлению данного маринада и 4 ложки сахара. Сахар тоже накладываем не сверху ложки. Потом будет по весу в конце видео изложено, сколько необходимо разных ингредиентов для данного маринада. Так насыпаем сахар и после истечения 15 минут времени пропарки помидор данный кипяток сливаем в ту посуду, в которой мы засыпали ингредиенты для маринада. Слили весь кипяток, который был у банки, залит помидоры. И теперь данную посуду будем ставить на огонь или на источник тепла, в данном случае на газовую плиту. Берем одну чайную ложку лимонной кислоты добавляем. Уксус мы не добавляем, а лимонная кислота. Кто ложит уксус, то уксус ложит в конце приготовления маринада, а лимонная кислота засыпается во время кипения или до кипения, чтобы она хорошо раскипелась и дала свои свойства кислотности. Вот так кипит данный маринад со всеми специями, кто может и горошек добавлять, кто что желает сюда. Но в банке я бы не советовал бы горошек засыпать, а лучше маринад, чтобы он тоже прокипятился. Кипящим маринадом заливаем помидоры доверху в банке. Когда мы подготавливаем помидоры и маринад к консервации, этим временем готовится у нас к стерилизации металлической крышки. Берем, достаем крышки и накрываем банки с помидорами для дальнейшей загадки их ключом. Берем ключ и аккуратно будем их закручивать. Итак, закручиваем ключом закаточным. Аккуратно, чтобы не перекрутить крышку, чтобы не раздавить стекло. Полуавтоматом это не происходит, а саморегулирующим ключом это может произойти. Это неоднократно и случалось у нас. Вот так мы закрыли помидоры. Рецепт очень прост. Сложно тут ничего нету. Это старинный рецепт и ничего лишнего здесь нет, но каждый по своему вкусу, что желает, может добавлять. Вот так выглядит наша консервация. Рассол светлый, чистый, ничего лишнего здесь нет. Но укроп обязательно надо давать, потому что без укропа это уже не маринование. Это будет просто засолка помидор. Всем приятного аппетита, приготовленным в собственноручной консервации помидор на зиму. Удачи! Не забываем подписываться на рассылку новых видео на моем канале. До свидания!